есім атаның баласы асан атаның баласы есім шабынды ұстасады бір есім қолды көтеріп көз жұматының бар еді мына аттың аты ақ кірпік қадірменді ағайын әй тамаша тасқұдықтан келген жұманазар ағамыздың ақырпық есімді атыменен жоғарғы мәреге асан атаның баласы өзбекстан қазақстанға белгілі есім шабандоз мінекей жоғарғы мәреге тастады ағайын бір өгіз серке барып аласыздар бір өгіз серкені келі аласыздар деп атаған болатынбыз маған есімжан келе ғой есімжан әй есім бөлек есім да бұл стилінен айырмайды бұл Ассаламу алейкум көпшілік қауым мына асан жен құда қаласа тойың құтты болсын денсаулығың мықты болып мерейің үстем болып екі дүниенің бақтын көруді алла нәсіп етсін той той қоласын, тойдан кейін мына ағаларымыз інілеріміздің бәрі тос айтып жатыр сол тостардың бәрі періштенің құлағына шалынып құда қаласа асан жиеніміз аман есен ойнап күліп жүрді алла нәсіп етсін той той қоласын, тойдан келдің рахмет рахмет есім телім беріп жіберіңіздер есім телім беріп жіберіңіздер кереметтей сәйгүліктердің егесі махмұт мырзаның махмұттың құдай берген көкеміздің баласы нұрберген шабынды ұстастады міне бақабайс еңкей төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі алғи махмұт мырзаның махмұттың құдай берген көкеміздің баласы нұрберген шабынды ұстастады қадірменді ағайын байлар жандар бақытжан мырзаның атыменен жоғарғы мереке бақабай шабандоз тастады